Всем привет! Хочу рассказать про свой червятник. Вот у меня был старенький червятник. В принципе, купил в рыболовном магазине 9 банок червей. Также купил кокосовый грунт. И решил завести червей. Вот. Ну что, поначалу они начали разбегаться, им это дело не понравилось особо. Бегали немножко, это немножко погибло червей, но все-таки сегодня какая? А, третья неделя пошла. А, результат уже на лицо. Смотрю, появились коконы и все остальное вытекающее. Вот сегодня нашел ящики. Поэтому я их буду немножко переселять. Вот червячки. Вот. Ну, такие в принципе все у них здесь есть живут не тужат не тужат <laughs> и не тужат так как на следующей неделе мне привезут а, калифорнийского червя а, мне вот этого ящика будет мало вот они уже картончик сожрали Сейчас поближе покажу. Вот. Червячки есть. Похоже тоже на калифорнийского червя. Красные шире белых, насколько там в интернете говорилось. Ну, червяк есть. Сейчас я из него готовлю субстрат. Под следующую партию заказал калифорнийского а, за 1800 рублей. Обещают 5000 штук. Ну, надеюсь, Павел, это заводчик, не подведет. Ну и привезет мне червяков на следующей неделе как заявлено. В описании. Вот они, червячки. Спариваются. О. Молодцы, ребята. Да, еще что хотел сказать. Судя по моей вот этой штуковине, сейчас я перетрусил, но вчера мне показывало повышение моего плодородия. Просто я еще сверху добавлял сбежал. Обиделся. Ну так. Вчера было повышение плодородия до 6%. Или э, точнее, зона плодородия. А, это PH у меня показывает. Сейчас плодородие проверим. Вот, плодородие. Получилось увеличение плодородия. А, до нормы. Вот он, плодородие здесь максимум, а щелочная сюда, а здесь кислотная. В общем, получилось так, что плодородие у меня немножко увеличилось. Грубо говоря, на ну, по шкале на, на 1%. На, на, на 1 градус шкалы. Во. Так будет точнее. Все, червячки вроде у меня живы здорово Живут не служат. Я даже вчера видел а, коконы. Но так как я их сейчас перевернул, навряд ли что найду. еще. Их намочим. Здесь у меня в основном хлебушек, картон, очистки от бананов. Ну и так, всякая всячина. загнать их всех вниз, чтобы они у меня тут бегством не занимались. Так, на следующей неделе у меня будет, говоря, новая партия. пришлось увеличить. И число ящиков. Вот он, подготовил. Субстрат кокосовый. Ну, пока у меня ничего нету, зима. Зима. я торф не могу найти на карьерах. Поэтому будем исходить из того, что у нас есть. этим делом я все прикрывал. думаю, что сейчас должно быть вообще хорошо. По поводу кислорода. Так что будем, как говорят, посмотреть, что у нас получится. Ящики вот друг дружки прилипают. Взял нетканку помощью нушить, как некоторые товарищи там чехлы. Мне времени не охо... тратить на это неохота. Поэтому я взял степлер обычный, канцелярский. И вот блин меня сделал такой чехольчик. Сейчас мы их потревожили немножко. Они на нас обиделись. Но думаю, все залезут обратно. Побегов уже не должно быть. Ну, как-то вот так вот. А, что я еще? В субстрат добавил мела кормового, а в тот субстрат я добавлял э, золы. Посмотрим, что из этого лучше. Ну, чтобы на всякий случай была щелочная реакция, а не кислотная. Так что как-то вот все вот так вот. Еще пришлось прикупить вот такой аппарат. он аппаратик дымит. Это у меня для повышения влажности в доме. Иначе в доме получается влажность 29%, а то и 28%. И никак это все высыхает, короче. Поэтому приходится немножко поднимать влажность чтобы грунт быстро не пересыхал. Ну вот, и все, что я хотел по этому поводу рассказать. все спасибо за внимание. Кому интересно, следите, что будет дальше. Кому понравилось, палец вверх, кому не понравилось, палец вниз. Ну, и сильно не ругайте.